елу бір бір так яғни бірінші қап саған көргендеріңіздей көргеніңіздей бірінші қап жүз елу бір дана жануар тұтынысының мүйізі салынды екінші атыс сен ана көріп арзан үшінші бізде қорап қораптың ішіне қырық дана ғана киік мүйізі сөйтіп үшінші қорап